Sei. Sexta do Povo do Retiro. Ah, tô ligado. Ah, de novo. Tô batendo pé de leve. <laughs> Faz um teste ainda, rodando na reserva. Uma coisa boa. Já rodei 40 km na reserva. fazer. Olha <laughs> o LED azul. Pô, o maluco passou aqui, velho. Porra, ela, é, ela é comprida, não é passa não. A XTZ passava ali de boa. Ai, papaz agora. <laughs> Valeu, João. <laughs> Cadê o capacete, rapaz? Eu deixei lá, vou pegar depois. Descarado. De vagabundo. Eu pensei que ele de capacete. Ele saiu comigo com o capacete na mão, só que deve ter deixado lá na recepção. Essas porras, só me dá trabalho. <laughs> Aruá, boa noite, galerinha. Porra, mais educado pra caralho, não dei nem boa noite pra vocês, velho. Porra, na moral, tô sentindo agora. Mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi. Eita, desculpa. Deixa eu prender o capacete que tá... Tá sorto. Tem dia que eu perco uma cara pra prender o capacete. Mas tem dia que é de boa. aqui estreita. Aqui que farra é essa aqui? Um monte de moto. Ai, aí todo mundo para. Oh, meu Deus. Tem que ter uma laranjinha na frente, né? Bom, vamos mudar de faixa porque... Aqui é estresse. Tá mais estreito, porém tá andando. Pronto. Problema resolvido. Tem mais ninguém na frente. Ah, é. Você não vai, eu vou. Porque ele não foi. Quem souber, evolui. É pra mim essa buzina? Acho que não. galerinha, chegando! Uma boa noite para vocês. Deixa eu botar aqui minha bichinha. Maravilha. Prontinho. Até a próxima. Tchau, tchau.